Oh, good morning, sì, come vedete eh, c'è un sole accecante qui, è l'1.05, quindi direi più buon pomeriggio che mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente David Lynch It's... February 23, 2022 and it's a Wednesday here in Naples.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 dire said this So, from the mythical window, with the color of the curtain, sublime oggi, nulla da dire. And it's uh, roller shooter behind me on the top not visible in fact are in the shot And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX640 IPG IPG 625 Evo, a great day in all the people who follow the channel, the reports, sì, un saluto. Sì, un saluto veramente a tutti.